дело деньги, брат, вот да, визуализируй Пушки, пушки, пушки, пушки, по мультанам мне часы, брат Мне чуть больше 20, брат Визуализируй.